Today we visit Aroa, Artisans of the Earth. Located in Guitaria, a region of impressive gastronomic influence, Aroa grows high-quality vegetables, greens, and more. Perched on the hilltop, Aroa overlooks the Cantabrian Sea, dotted with its impetuous waves. The crops are cultivated with the utmost care by skilled hands, following sustainable practices. Aroa's production systems are respectful of the environment, using only natural land and sea fertilizers, as has been done for centuries. Bueno, Aroa es una empresa pequeñita familiar y nos dedicamos al mundo de, de los vegetales. Eh, tenemos un vínculo estrecho eh, con los cocineros, esto nos dura 25 años, en el cual hemos podido evolucionar eh, a través de los vegetales hasta el día de hoy. All of these efforts have helped to achieve a high level of recognition by some of the most acclaimed chefs, including three Michelin star chefs. a través de los cocineros hemos llegado a, eh, hacer unos productos, unos alimentos que, que, van evolucionando a través de los años y que les, vaya, que les valen a ellos. Y empezamos pues con un producto, con unas ensaladas muy especiales, muy elitistas y que fueron para todas las bodas de un cocinero tres estrellas Michelin y a través de esas ensaladas hemos llegado al día de hoy a, a producir cinco tipos diferentes de ensaladas con el concepto, con el concepto baby leaf, baby leaf o hojas pequeñas. Estas hojas pequeñas, estos cocineros las utilizan en los platos para resaltar las comidas y, en un tiempo estas hojas fueron muy decorativas y, en este tiempo las utilizamos para mezclar con las ensaladas. Con lo cual hemos conseguido hacer unas, ensaladas mezclun eh, muy diferente a lo que hay en el mercado y sobre todo eh, satisfacer las necesidades del cocinero en su totalidad. ¿Eh? y sobre todo ahora estamos trabajando el tema del secado de las, de las ensaladas. Intentamos secarlos un poco más, llegamos a un 80% del secado, a ver si podemos llegar a un 92%, y pensamos que nuestras ensaladas, a la diferencia de los demás, que es una ensalada viva, ¿eh? que tiene que mantener a un, punto de humedad eh, que sea el mínimo posible, porque se nota que es que esté, pero también sabemos que, que hasta un 95% se le puede quitar eh, de humedad y ahí conseguimos que las ensaladas pues bueno, eh, más, tengan un poco más de calidad, sean más crujientes, pues bueno, organoléticamente estén mejor y, y tengan una caducidad más larga que siempre, pues The importance of a well-dried salad at Aroa cannot be stressed enough. A well-dried salad not only extends its shelf life and allows for the most vibrant and crisp greens, but also saves up to 15% in salad dressing costs. Samex products exceed the expectations of their clients. They ensure that businesses like Aroa can take their products to their full potential.